apa dah baja iman tuan-tuan baja iman ni bukan sebarang baja tuan-tuan baja yang diberi kepada kita oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan baja ciptaan mana-mana kelang mana-mana baja ini Nabi sendiri bagi untuk nak bajakan iman kita dibajakan dengan amalan-amalan dibajakan dengan ibadat-ibadat barulah iman akan subur tuan-tuan iman akan subur apabila kita buh baja dia iman akan subur apabila kita letak dalam iman tu baja-baja dan baja itu baja yang disediakan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Muttaqin Barisan Ahli Jawatan Kuasa serta pegawai-pegawai masjid Tuan-tuan dan puan-puan adik kakak sekalian Pertama-tama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Kerana pada malam ini kita dipertemukan di rumah Allah di malam Jumaat Sayyidul Ayyam ini dalam rangka kita menyampaikan sedikit sebanyak ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan dalam hidup kita ini manusia yang beramal dengan amalan-amalan yang ditunjuk dan diajarkan oleh Nabi adalah manusia yang menggunakan modal hidupnya yaitu umur dengan melakukan perkara-perkara yang cukup baik kerana keuntungan hidup kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan ialah dengan amalan tuan-tuan dan puan-puan Allah berikan kepada kita orang-orang Islam dan beriman satu nikmat yang paling besar yang nikmat ini tidak diberikan kepada seluruh dan kesemua hambanya malah diberi kepada hamba-hambanya yang terpilih sahaja tahukah tuan-tuan apa dah nikmat yang terbesar yang Allah beri kepada kita ianya tidak lain dan tidak bukan ialah nikmat iman iman Allah tidak beri kecuali kepada orang-orang yang ia kehendaki kita tengok di dalam sejarah hidup Nabi walaupun insan-insan ini hidup sama dengan Nabi hidup di bumi Makkah sama dengan Nabi tapi ada insan yang Allah beri kepada dia nikmat iman iman seperti Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu Allah beri kepada Sayyidina Abu Bakar ini nikmat iman Sayyidina Abu Bakar jaga iman yang Allah beri Sayyidina Abu Bakar didik iman yang Allah beri dia jaga sesungguh-sungguh hati kerana ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada manusia segala amalan kita akan dikira oleh Allah akan diberi oleh Allah sekiranya kita beramal berdasarkan kepada iman innal ladhina amanu wa amilu salihat sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia melakukan amal-amal saleh kanat lahum jannatul firdausi nuzula maka adalah bagi mereka syurga yang paling tinggi sekali yang Allah tawarkan kepada orang yang beriman dan orang yang beramal ini yaitu syurga jannatul firdauslah tempat tinggal mereka di akhirat kelak. Alhamdulillah Sayyidina Abu Bakar menerima iman yang Allah beri. Dia jaga iman dia, dia didik iman dia, dia baca iman dia sehingga iman ini menghasilkan hasil-hasil yang tidak dapat dilakukan kecuali orang yang beriman manakala seorang hamba Allah lagi yang bernama Abu juga tapi hak tadi Abu Bakar hak ni Abu Jahal Abu juga Allah tak bagi iman ke dia walaupun dia hidup dengan Nabi dia kenal Nabi daripada kecil dia kenal Nabi tapi Allah tidak beri iman kepada dia akhirnya matilah Abu Jahal dalam keadaan kufur tuan-tuan berbalik kepada kita iman kena jaga kita nak masuk syurga dengan iman kita nak senang dalam kubur dengan iman kita nak senang di padang mahsyar dengan iman kita nak meniti di atas titian sirat dengan iman iman ini kena jaga iman ini kena jaga iman ini ibarat benih yang Allah bagi kepada kita dan Allah letak benih ini tuan-tuan bukan di kepala bukan di mulut bukan di mata bukan di telinga bukan di badan tapi Allah letak benih iman ini tuan-tuan di mana dalam hati ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullum ingatlah di dalam diri manusia itu ada sejenis daging apabila elok dia eloklah dia apabila rosak dia rosaklah manusia ala wahyal qalb ketahuilah daging yang aku maksud tadi ialah hati di situ Allah letak iman tuan-tuan ah, jaga iman ni kena buat baca dia selalu benih ni tuan-tuan weh <coughs> kalau elok lagu mana pun benih tu tapi kalau tak buat baca, dia tak berbuah tuan-tuan weh <coughs> tanam benih derian yang hebat sekali apa nama pun tak tahu tahulah tuan-tuan tapi kita tak berbaja, kita tak jaga dia. Dia tak mengeluarkan hasil iman kita begitu juga kita tak jaga dia tak buah baca dia dia tak mengeluarkan hasil apa dah baca iman tuan-tuan baca iman ni bukan sebarang baca tuan-tuan duit baja yang diberi kepada kita oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan baca ciptaan mana-mana kelang mana-mana baca ini Nabi sendiri bagi untuk nak bajakan iman kita dibajakan dengan amalan-amalan dibajakan dengan ibadat-ibadat barulah iman akan subur tuan-tuan iman akan subur apabila kita buh baja dia iman akan subur apabila kita letak dalam iman tu baja-baja dan baja itu baja yang disediakan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru dia akan berbuah tuan-tuan kalau kita tengok ada manusia satu cerita apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabat untuk menyumbang duit ringgit bantuan untuk Nabi nak menyediakan bekalan-bekalan peperangan maka Sayyidina Umar orang yang pertama sekali datang dia ambil harta dia yang ada dia bawa mai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inilah harta saya yang saya nak beri untuk jihad fi sabilillah Nabi tanya Ya Umar Ma khallafta wara'aka Min malika Wahai Umar Apa yang kamu tinggal Li ahlika Wara ma khallafta min wara'ika Li ahlika min Di ahlika ya Umar Apa yang kamu tinggal harta kamu Kepada keluarga dan anak-anak istri kamu kamu buat main harta ni hanti ngai apa kat depa Sayyidina Umar jawab khallaftu lahum nisfa mali saya tinggal kat depa sebahagian daripada harta saya separuh harta saya saya bawa mai untuk jihad fi sabilillah dan sebahagian lagi saya tinggal untuk anak isteri saya dia tak pikap panjang lah balik ambil terus duk sat nak Abu Bakar buat mai dia mai sembunyi sembunyi sembunyi sembunyi serah kepada Nabi saw. Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar pula ma khallafta wara'aka li ahlika ya Abu Bakr Hei eh, Abu Bakar hang tinggal apa harta hang ke anak hang ni dia kata khalaftu lahum iddat Allah wa idda rasulihi saya tinggal kepada mereka janji Allah dan janji Rasul Allah berjanji orang yang infak hartanya dia akan beri pahala yang besar dan keluarga yang redha dengan infak akan mendapat pahala besar itu yang saya tinggal kat mereka saya tak tinggal duit saya tinggal janji Allah kepada mereka Allah dia buat main semua harta dia Umar buat main setengah ya. Abu Bakar buat main semua dia tinggal janji Allah saja kepada anak janji Allah saja kepada isteri isteri dia pun reda Sayyidina Umar dengar-dengar tu teriak depan Rasulullah Fabaka Umar Umar teriak sebab dia duk rasa dia banyak dah buat main setengah tiba-tiba ada orang lain lagi buat main semua dia teriak dia kata kepada Sina Abu Bakar Ya Aba Bakrin mastabakna ila babi khairin illa kunta sabiqan wahai Abu Bakar setiap kali kita berlomba nak buat kebajikan setiap kali kita berlomba engkau lah duduk depan pada aku aku lepas ke belakang setiap kali kita berlomba itu dia tuan-tuan. Iman dia berbuah elok. Tuan-tuan. Ha. Ada orang buta. Jumpa saya. Depi pejabat saya macam saya di mufti. Biji mata dia tak ada buta. Dia telefon Saya Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk ada pejabat ke insya Saya nak pi pejabat Datuk sat lagi dalam pukul 10 boleh tak? Ni siapa dia ni? Saya. Orang perempuan. Namanya Fatimah. Awak Fatimah nak bayar apa? Saya nak bagi sedikit sumbangan untuk Datuk buatlah apa juga di tempat Datuk tu. Banyak tak Tak banyak datuk saya ni buta mata saya ada kecil tak ada tak jak mata tak ada biji mata tak ada Allah duduk mana sungai betani nak main dengan apa dengan kereta api nak main dengan siapa suami saya nama Azizan dia pun buta juga cuma dia ada mata cuma dia buta dia pakai tungkat dia pimpin saya tak payah lah nanti saya tak payah saya pergi pada tu mai dua lelaki bini buta tuan-tuan gagal mai saya tengok-tengok Allah sedih dia buat keluar duit saya kata duit ambil mana adalah sikit-sikit dulu saya kerja kelang lah tak kerja dah suami saja pun tak kerja dah cuma dia kadang-kadang urut orang orang bagilah 10-20 duit ni kami impun saya nak bagi nak buat kebajikan Tiga 300 untuk saya tiga 300 untuk suami saya enam 600 datuk 100 untuk arwah mak saya 100 untuk arwah ayah saya adik saya yang baru meninggal semua seribu. dia serah kat saya seribu ringgit untuk buat kebajikan orang buta hak celik pun tak pergi tuan-tuan saya sedih dengar tengok dia jadi tuan-tuan berbalik kepada soal kita kena bobaja iman kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah Subhanahu wa taala cipta Nabi Adam pada hari Jumaat dan Nabi Adam dikeluarkan dari syurga pada hari Jumaat dan kiamat akan berlaku pada hari Jumaat oleh itu fastakthiru fihi min as-salati alayya maka hendaklah kamu banyak-banyak berselawat kepada aku pada hari jumaat tu hari jumaat ni dia start daripada malam ni maghrib malam ni sampai jatuh maghrib malam esok tu hari jumaat malam dan siang Nabi suruh banyak berselawat kat dia orang yang berselawat kepada aku Nabi kata Allah akan bagi kat dia 30 benda nombor satu Allah akan bagi kepada dia 10 pahala nombor dua Allah akan gugur daripadanya 10 dosa dan nombor tiga Allah akan angkat martabatnya di sisi Allah 10 martabat pangkat sekali selawat saja tuan-tuan jadi malam ni ni kena banyak berselawat lah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi suruh saya bercadang lah kerana saya mengajak ni dia minta saya mai juga di masjid mutaqin ni dia saya, saya kawasan kulim ni tak ada saya mai ni sebab jauh nak mai pun tapi dah depa minta juga saya gagah mai lah tengok berapa lama nak larat mai tak tahulah dari tempat saya mai sini dua jam lah mai dari sana tadi pukul lima sampai di sini pukul tujuh lah lebih kurang <clears throat> saya bercadang dah kita kita nak ajak tapi bukan malam ni lah saya mai pula kita nak ajak kitab salawat kepada Nabi saya mengajak kitab ni di tempat saya dua kali khatam lah saya mengajak kitab ini di Masjid Padang Temusu Sungai Petani saya mengajar kitab ini di Masjid Al-Amin Sungai Dua Pulau Pinang Sungai Petani satu Pulau Pinang satu dan pagi besok saya mengajar kitab salawat ini di Masjid Pendang dan satu lagi saya mengajar di Masjid Sik Dalam Masjid Muhtadin di Sik dan saya mengajak kitab ini juga di Ipoh Perak dan saya mengajak kitab ini juga di Tahfiz Matis di Ulu Kelang kitab ini saya mendapat ijazah daripada anak pengarangnya sendiri Syekh Maulana Zubair Al-Bazi Ar-Ruhani Al dia ijazahkan pada saya dan kitab ini yang dikarang oleh ayah dia dalam tu ada selawat-selawat kepada Nabi yang bagai-bagai nama Nabi, gelaran Nabi nama Nabi dalam kitab Taurat pun ada nama Nabi dalam bahasa Rum pun ada nama Nabi dalam bahasa-bahasa lain gelaran-gelaran yang diberi kepada Nabi dalam Taurat dalam Injil disebut juga dalam kitab ini semuanya ada 805 salawat siapi Mekah baru ni banyak kali khatam dalam Masjidil Haram saya baca kitab ni salawat ni saya cadang di Kulim ni saya nak mengajak di sinilah kitab ini kita bacalah sekali saya mai 30 ke 40 ikut keadaan kemudian saya akan ajak satu kitab lagi kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi malam ni kita bagi tahu sahaja kitab ini dia ada dua jenis satu yang kecil tulisannya kecil-kecil senang kita nak bawa saya pergi Mekah bawa-bawa-bawa ni Tak takkan patabang pun boleh baca depan makam Nabi pun boleh baca tak mana boleh baca kecil satu lagi besar ha, ini untuk orang tua-tua eloklah besar ni dia tulis terang saya akan baca tuan-tuan ikut saya akan baca tuan-tuan ikut saya akan baca tuan-tuan ikut selawat ni boleh tuan-tuan ah? kita nak beramal ni malam Jumaat ni nak buah baca iman kita sikit dengan selawat selawat saya merojok kelas saya ini banyak kepada amalan saya nak ajak hadirin hadir ini berinteraksi amalan dengan kita saya tak berapa sukalah kita dengar saja kita tak beramal kita nak minta beramal kalau saya ajak hadis pun saya nak ajak tonton kena baca hadis sama saya kalau saya mengajak tafsir pun saya minta tuan-tuan baca Quran sama saya saya duduk mengajak di rumah dah khatam dah 30 juih dalam masa 21 tahun setiap kali saya mengajak saya baca 7 ayat 7 ayat 7 ayat seminggu sekali seminggu sekali khatam dah 2 terlepas. sekarang kami mula balik sekarang duk juih yang ketiga dah ha, jadi nak minta ni hadirin ni bawa kita baca sama jangan dengar saja ikut bacaan bagi betul taman mana dengung taman mana ada begitu juga hadis saya nak ajak tuan-tuan baca sama hadis lebih-lebih lagi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kecil harga dia sepuluh ringgit yang besar harganya puluh ringgit saya nak kena bagi tahu lah sebab saya nak bekalkan kitab ini Tuan-tuan, kitab ini dikarang oleh seorang maulana wali Allah Syekh Muhammad Musa Al-Bazi Ar-Ruhani Seorang ulama dari Pakistan Dia ini mati pada 2008 Anak dia datang 4 tahun dulu jumpa dengan saya anak dia cerita ayah dia masa ayah dia hidup ayah dia berkesempatan mengislamkan orang kafir seramai 2000 orang tuan bayangkan kita seorang pun tak lagi dia mengislamkan 2000 orang orang kafir ketika dia mati disemadikan jasadnya orang yang sayang kat Nabi banyak salawat kepada Nabi buat buku kat Nabi kuburnya wangi selama tujuh bulan nek harum bau bauan syurga dan seluruh tanah perkuburan itu wangi selama tujuh bulan diceritakan juga bahawa ada seorang anak Arab di Masjid Madinah dia duduk semayang sunat kawan anak Arab tu tanya hang kenal ada Syekh Muhammad Musa Bazi tanya kawan dia kawan tu kata aku tak pernah tengok dia tapi dengarlah nama dia masyhur dia ni kawan dia kata tu tu ada semayang sunat tu tu, tu dia lah tu kawan ni tengok dia ni maulana ni dia ajin ni dia pakai cantik-cantik segak-segak kan saban dia pun elok dia streka elok budak ni tengok-tengok budak ni kata hmm, lama apa lagu ni nampak lagu berjangok cantik lagu ni biasanya wali-wali ni pakai lebih kurang ya ni dia dia bubuh satu perasaan tak elok akhirnya dia balik malam tu cerita dia tulis dalam buku mukaddimah dia dalam bahasa Arab dia balik malam tu budak ni tidak-tidak dia mimpi Nabi jumpa dengan Nabi Nabi hambat dia keluar daripada Madinah tak bagi duduk Madinah sebab hang menghina kepada orang yang menulis salawat pada aku akhirnya budak ni teriak dalam mimpi tu Nabi kata aku tak izin kamu duduk sini ya Rasulullah saya nak duduk sini saya lahir sini baik kamu pergi cari maulana tu kamu minta ampun kat dia minta maaf kat dia kalau dia maaf boleh duduk pagi esok budak tu pergi cari-cari jumpa maulana duduk rumah kawan dia sampai-sampai tu dia pegang tangan maulana dia pegang dia cium apa semua dia teriak dia minta ampun Maulana ni kata hang buat salah apa kat aku aku pun tak kena hang ni baru jumpa baru dia cerita dia kata maafkan saya dulu Maulana sekali saya cerita apa kesalahan saya tu dia cerita lah ah begitu dia mana aktif hebatnya ah, kitab dia itulah ya tuan-tuan kita akan baca lah kalau boleh di kulim ah, di kulim ni kita baca di sinilah sekali sekali khatam saya baca di mentalun dia meminta bulan maulid baru ni baru 280 saja yang baru baca uh, tak habis lagi itu saya cadanglah kemudian kita bacalah hadis Nabi sedikit selepas kita selawat kat Nabi kita baca hadis Nabi selawat tu lebih kurang 15 minit kita baca hadis kat Nabi hadis Nabi pula lebih kurang 45 minit sejam sudahlah Nah, kita mengaji sejam sudahlah. Paling lewat pukul 9 kita berhenti. Jangan mengaji banyak sangat nah. Mula-mula dia duduk tengok muka ustaz ni. Mula-mula tengok muka jam dulu. Aish. 9, 8.40 Isya tak berhenti lagi lepas tu dia tengok muka ustaz eh, tak berhenti lagi lepas tu dia nampak muka cucu dia ada orang eh tak berhenti lagi kena berhenti lah kalau nampak macam-macam yang kedua saya takut kalau mengaji lama-lama ni kau alim cepat alim cepat dia tak main dah bulan depan awak bulan ni dia mengaji banyak sikit-sikit sudahlah baik tuan-tuan puan-puan sekalian satu hadis Nabi riwayat Sayyidina Anas من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل مثل زبد ولو كانت مثل زبد البحر أو كما قال hadis ini ada dalam kitab Al-Azkar Nawawi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda mengikut riwayat Sayyidina Anas bin Malik sesiapa yang bangun pagi subuh ha, kita, kita ni subuh dia bangun pagi subuh dia baca istighfar ini sebelum semayang subuh bangun pagi subuh sebelum semayang subuh dia baca istighfar ini sebelum semayang subuh tu mana tak semayang subuh lagi lah sama ada waktu tak masuk lagi bila tak bang lagi ataupun celah-celah antara sunat subuh dengan semayang subuh kita baca tiga kali je Nabi kata Allah akan ampun dosa dia walaupun dosa itu kata Nabi sebanyak buih ayak di laut ini ha, buat malam ni makin subuh sebelum mai sembahyang subuh buat sujud sejadah kan subuh ha. sejadah ni pun masalah juga no. kalau kita tak rajin buat saya pergi Mekah baru ni tu imam masjid Madinah baca ayat sejadah pagi Jumaat إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر saya pun turun sujud saya tengok kiri kanan saya duk kati tengok Indonesia orang India Pakistan orang Melayu depa tak sujud depa rokok semua ha ni kata kena reti saya pun aku seorang sujud tak apa tapi ayat ni Allah suruh sujud innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujada sungguhnya orang-orang beriman dengan Quranku apabila disebut dibaca Quranku dia petunduk sujud wasabbahu dan mereka baca tasbih bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون mereka bertasbih kepada Tuhan Allah suruh sujud sampai tengah ayat ni dalam Quran ni ada 14 tempat apabila kita baca dituntut kita sujud 14 tempat dalam Quran. Antaranya sujud sejadah ni. Sujud sejadah ni ayat tu Nabi baca pagi Jumaat. Bukan suruh su bukan tujuan nak sujud sejadah. Apabila ada ayat tu ada sujud sejadah, sujudlah. Dan kalau dah tak apa ayat tu jangan piduk cari ayat lain. Awak nak sujud sejadah. Tak ada siapa suruh ingatlah pagi jemaat sunat baca ayat alif lam mim sajdah oleh sebab dalam ayat itu ada sujud kita sujud bukan kalau kita tak apa ayat tu kita pergi cari duk baca iqra pasal wasjud waqtarib nak sujud dak sujud pasal dalam ayat tu suruh sujud yang sunatnya tuntut baca surah tu sebab nabi duk baca pagi jemaat saya tengok ash tak apa saya sujud Dia depa rokok semua duk sat tu imam <coughs> Allahu akbar kalau rokok sami Allah kan sahih tak tahu lah sah tak sah dia depa tu imam sujud dia tak sujud kalau dia tahu memang tak sah lah semayang tu tak buat hati imam buat ha, ni nak habak kata budaya ni kalau kita tak beramal pagi subuh pun jarang mai hari jemaat pun mai mayang jemaat saja hmm, pergi Mekah tu imam baca pagi jemaat ayat sujud jadah tak sujud lah tak biasa ha, jaga tuan-tuan lah. sebab itu amalan ni kena biasa dan kena selalu kita jadikan budaya kita Nabi kata siapa yang bangun pagi subuh sebelum yang subuh dia baca istighfar ini tiga kali Allah akan ampun dosanya walaupun sebanyak buih ayak di laut tuan-tuan pagi ni buat istighfar ni mudah saja astaghfirullah Alladhi la ilah Al-Azim tu dalam riwayat Imam Nawawi tak ada Al-Azim Kalau nak buat Al-Azim pun tak ada masalah Astaghfirullah Al-Azim Tak apa Astaghfirullah saja pun tak apa Astaghfirullah Alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum Dalam hadis Imam Nawawi tu terang-terang Hayyal qayyumah Wa atubu ilaih tiga kali ya kita apa dah astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih tiga kali paling kurang kalau sampai sepuluh kali lagi hebat lah tuan-tuan sebelum semayang subuh ah, ha, kemakin awal sikit lah Allah akan ampun dosa kita antara kita dengan Allah ada dosa Allah akan ampun sekalipun Nabi kata sebanyak buih ayak di laut itu dosa kita dengan Allah tapi kalau dosa kita dengan orang kena pergi minta ampun kat dia hutang dia tak bayar bidu astaghfirullah aja tak terlepas dosa tu Nah, pasal dosa dengan orang dosa dengan Allah insyaallah astaghfirullah aku minta ampun kepada Allah Alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum Dialah Tuhan Tiada ada Tuhan sebenar melainkan dia Dialah yang hidup Dialah yang meng mengurus dunia ini Wa atubu ilaih Dan aku bertaubat kepadanya Tiga kali baca ha, Pagi ini Bangkit awal akhir Baca InsyaAllah Allah ampun dosa kita kemudian satu hadis lagi Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebut Nabi selalu-selalu aku dengar kalau dia semayang sunat subuh tak kira pagi jemaat tak kira pagi apa semayang sunat subuh Allah Nabi baca pada rakaat yang pertama ayat 136 dalam surah Al-Baqarah dan rakaat yang kedua Nabi baca ayat 64 dalam surah Ali Imran ni tuan-tuan ini baca iman ni tuan-tuan duk baca sembahyang sunat subuh lepas tu bila bang kita duk tunggu yang tu baca apa lepas patah hajah apa biasanya baca kuliah ya dengan kul Allah lah tidak pun kul a'udzu bil falaq kul a'udzu bin nah tidak pun wal asri dengan inna a'tayna malam ni saya nak bagi ayat ni Hak Nabi ajak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 masa nak terona dulu Allah sedap sungguh Quran kita kena beljak baca biar ada terenung itu ayat yang pertama rakaat pertama yang kedua 64 surah Ali Imran قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقل فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون hak tadi pun muslimun hak ni pun muslimun abang kata kita di Islam Tuan-tuan boleh hafal ayat ni Saya hafal lah Saya duk buat amal pagi-pagi Subuh ha, ni قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Hak ni tuan-tuan jadikan amalan kita. Setiap kali kita semayang sunat subuh bacalah hak Nabi baca ni. Bukan kata tak boleh baca qul wallah, qul ya boleh, tak ada apa satu. Tapi tuan-tuan ambil hak Nabi pilih lagi cantik macam malam Jumaat Nabi suruh baca surah kahfi baca surah kahfi tuan-tuan ha? kita duduk baca surah yasin okey lah tu lah masjid-masjid tak apalah yasin yasin lah. kita selang ha, minggu ni baca yasin minggu depan baca surah kahfi pula surah kahfi bukan lama tuan-tuan baca dia setengah jam habis yasin lebih kurang 8 minit ataupun 10 minit kalau kamu baca surah kahfi jumaat ni sampai Jumaat pula baca kahfi dosa kamu dalam seminggu Allah ampun semua Nabi kata bagaimana tuan-tuan nak nakkah ni saya nak baca bayang sunat subuh eh? nak nak saya bawa bekal nak bagi tuan-tuan tuan-tuan oi. saya cari hadis-hadis Nabi saya patut setiap nak bawa mereka kat tuan-tuan malam ni siapa tolong boleh edak, tapi tak banyaklah lebih kurang 100 lebih saja yang saya bawa ha ni dia tolong bagi dah bagi orang perempuan sama mai sebelah ni satu mai tolong tolong bagi kalau tak tu ni foto stat pun malam ni saya nak ajak ni kita share lah ambil satu tu share dua tiga orang ha ni ada lagi bagi bedak-bedak belakang sama. Mai, ikut saya, saya nak ajak baca. Ambil bahan pengajian ni, patut ikut saya, saya nak ajak baca. Kita nak baca dulu hadis Nabi yang Nabi Habak Abdullah uh, Abdullah bin Abbas Habak kata Nabi baca ayat ni ayat ni hadis Imam Muslim kemudian kita akan baca ayat tu dan makna dia ada sekali saya bekalkan pada tuan-tuan cuma ayat ni kena hafal ni saya ni bawa kertas ni pula baca subuh pagi esok semayang sunat tak payahlah hafal dulu nak lah. ha. Ha, dapat ha, mari kita baca hadis tengok hadis tu baca ikut saya ni nak mengaji hadis ni kena baca juga hadis tajuk dia bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua rakaat sunat subuh ha, ni Nabi baca ni hadis ni hadis yang 1692 ni dalam kitab Imam Muslim Imam Muslim ni hadis dia ada, ada 7000 lebih hak ni yang ke 1692 rojokkan dia ha, tuan-tuan ikut saya haddasana tak ikut saya tak mau ajak haddasana ha, orang mengaji hadis dia ada haddasana haddasana ni mana tok guru kami ajak hadis kat kami ni imam muslim habak ni tok guru kami ajak hadis kat kami tu mana haddasana siapa tok guru dia tu Abu Bakar bin Abi Shaybah tok guru imam muslim ajak hadis ni kat dia kat depa ramai dan ah, tok guru dia tu nama Abu Bakrin ibni Abi Shaybah haddasana ha tok guru dia pula abang ni jom kata tu depa mengaji ni depa berguru tok guru dia pula abang ni tok guru Imam Muslim tadi nama Abu Bakar ni tok guru ni pula abang haddasana kami pula tok guru kami ajak adik kat kami pula siapa dah tok guru dia Abu Khalidin al-ahmaru ha. tu dia tuan-tuan ulama-ulama hadis dia punya halusi kita kadang ngaji hadis hadis ni ambil kat siapa tak tahu dia boleh habang dia ambil hadis ni kat tok guru dia ni tok guru dia ni ambil kat tok guru dia ni apa tok guru dia nak buat doa tu an usmana ibni hakimin ha, Tok Guru Abu Khalid pula ambil hadis ni daripada Osman bin Hakim tuk Guru dia Osman bin Hakim pula ambil An Sa'id ibn Yasarin Osman bin Hakim ambil hadis ni pula daripada tuk Guru dia Sa'id bin Yasar Sa'id bin Yasar pula ambil hadis ni An ibn Abbasin Tuk goda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Abdullah bin Abbas ambil daripada Nabi tuan tengok tu itu dia panggil sanat antara Imam Muslim sampai kat Nabi apa orang Tok Guru apa lebih Tok Guru nombor satu Abu Bakar tuk Guru Abu Bakar pula Abu Khalid Tok Guru Abu Khalid pula Osman bin Hakim Tok Guru Osman bin Hakim pula Sa'id bin Yasar Tok Guru Sa'id bin Yasar Abdullah bin Abbas lima orang Tok Guru lima lima lapis Tok Guru baru jumpa Nabi tu dia dia pahalui tak halui nak bawa mai hadis bukan senang kita jangan kata hadis ambil hadis Tok Nyang kita pun tak tahu nama apa lah. Hang ingat lah pak nama apa? Pak saya nama In. Ah uh, Tok Wan hang. Tok Tok Wan Tok Wan uh, Tok Wan saya nama Mat In bin Mat. Baik. Tok Nyang hang Tok Mat bin apa? Ustaz tahu. Hmm. Keturunan kita tak tahu. Depa ni ambil hadis daripada Nabi tu. Titih baris guru ni, ada guru ni, guru ni, guru ni, guru ni, guru ni. Guru ni ha, tu yang dia katakan sanad hadis daripada dia imam muslim ni nak sampai kat nabi lima orang tok guru lima lapis tok guru sebab tu imam muslim dia tahun dua 200 hijrah antara 200 dengan nabi tu lima lapis tok guru lah. haddasana abu bakri ibni abi shaybah حدثنا أبو خالد الأحمر Satu lagi tuan-tuan Kalau kita mengaji hadis lah Sebelum hadasana tu Hak tu dia tak tulis Kena kata qala Ni macam ni Had, Qala hadasana Abu Bakr bin Abi Shaybah qala haddatsana abu khalidin al ahmar an ta'ayah kata qala kalau haddatsana akhbarana qala saya mengaji di azhar dulu bawa kitab ni pi nak orang kata nak baca di depan syekh saya baca tak buat hadas dia kata baca macam orang mengaji hadis us saya pun ingat ha buh qala haddatsana depan haddatsana qala mana ada tulis tapi orang mengaji hadis dia tahu dah macam kita kata nabi sallallahu alaihi wasallam kan ada tulis pun tapi kita sallallahu alaihi wasallam ha mari kita mengaji lagu hadis tak قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس كتاب adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayil fajri Nabi baca dalam dua rakaat sunat subuh rakaat fajar ni sunat subuh Nabi baca ayat ni ni Abdullah bin Abbas kata dia duduk dengar lah daripada duduk dengan Nabi Nabi baca apa? baca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna ayat Al-Baqarah 136 والتي في آل عمران dan ayat dalam surah Ali Imran tak sat Baqarah apa dia ayat surah ali imran ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Ali Imran ayat 64 hadis ni rawahu muslim riwayat imam muslim tuan-tuan ni saya tulis sendiri tuan-tuan ni saya nak tap komputer saya tak pandai saya tulis sendiri lah ha, ni tulis jawi lah tak mau tulis jawi pula sampai sungguh kalau tak tulis jawi nak tulis hadis lagu mana nak tulis Quran lagu mana duk kira ampuk kapiak tu mampu ya kita kita orang Islam kena belajar tulis jawi mendekatkan diri kepada hadis Nabi mendekatkan diri kepada Al-Quran bukan kita tulis jawi itu nak ajak orang masuk Islam dia nak masuk ahlan wa sahlan kalau tak masuk aku suka dia oh, orang Islam pula hidup pertikai tentang tulis jawi kalau tulis jawi ni macam nak ajak orang tu jadi orang Islam tulis jawi kalau tulis tulis tak jawi tulis orang putih hantar ajak orang tu jadi kapiak jadi Kristian itu tak kata kat tu pula. Kau ajak tulis jawi macam nak ajak masuk Islam. Baca Yasin pun tak erti tulis jawi tulis. Baca Yasin Y A A Yasin. Bukan Yasin, Yasin. Letak tulis jawi, tulis rumi. Baca lagu mana Quran boleh kau baca dengan rumi? Mana tajwidnya? Mana idgham, mana ikhfa, mana iqlab? aduh ni angin ni tak boleh geram sungguh orang tak mau sudah lah saya geram tu pasal orang Islam sendiri tu duk komen buat sendiri kalau puak-puak bukan Islam tak pergi lah. dulu kita mengaji Alhamdulillah dulu sekolah ada tulis jawi dulu saya dengar baca sejarah hang tuah pun dalam tulisan jawi budak-budak dulu pandai baca jawi La kalau tak ngaji sekolah Arab hmm. ni saya tulis sendiri dengan tangan saya mereka kata cantik saya kata tak cantik mana pun tapi boleh baca itu hak Arab makna dia di bawah tu saya terjemah kita Arab bukan ada terjemah makna saya terjemah Artinya berkata Imam Muslim Tak, ini tak ayah baca Baca hak arah saja nah. Ini tak payah <coughs> Tuh kata ha, dah murid Ikut aku semua tengok ni Apa aku buat, buat nah. Tuk guru abang macam semayang Tuk guru pergi kencin, murid ikut pergi sama Dah, tak, itu tak payah dekat rokok tak sah ya lah nak ajak tang kencing tak payah lah ni arak je Melayu tak payah nah Artinya berkata Imam Muslim telah menyampai hadis ini kepada kami tu haddasana oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah beliau berkata ni Abu Bakar bin Abi Syaibah kata telah menyampai hadis ini kepada kami oleh Abu Khalid Al-Ahmar daripada Osman bin Hakim Abu Khalid Ahmad mendengar hadis ini daripada Osman bin Hakim daripada Sa'id bin Yasar daripada Ibn Abbas Ibn Abbas namanya Abdullah bin Abbas siapin ziarah kubur dia di Taif di Amrah baru ni pipi sampai Taif Allah nak ziarah al kubur Abdullah bin Abbas ni seorang ulama tabiin seorang ulama sahabat apa semua pipi dia buat tembok dia tengok tembok bata tu nak masuk ziarah tak boleh Allah sedih tak tahulah apa pasal yang tak boleh masuk buat tembok buah bata merah tapi tengok bata merah dia tulis di situ ni dalam ni ada kubur Abdullah bin Abbas tapi tengok tak boleh tengok batal tu di Taif Allah sedih ni Abdullah bin Abbas dia tiga tahun ayah dia bawa hijrah dengan Nabi di Madinah umur dia tiga tahun dia duduk sana umur dia sepuluh tahun Ah tiga belas tahun sepuluh tahun dia duduk umur dia tiga belas Nabi pun wafat tiga belas tahun umur dia Nabi wafat Beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di dalam dua rakaat salat sunat subuh. Nabi baca. Rakaat pertama lepas Fatihah qulu amanna billah. Surah Baqarah ayat 136. Dan rakaat kedua lepas Fatihah qul ya ahlal kitab ta'alu surah Ali Imran ayat 64 ayat tu ada di belakang ha, mari kita baca ayat ha, tuan-tuan tak payah cari Quran lah balik pihak apa buka belakang ni ni saya ambil dalam tafsir pimpinan Rahman ha, ni kena baca قل يا أهل الكتاب, يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم tak boleh no ta'alau ila kalimah سواء بيننا وبينكم Pak Hamzah tu ada mim kecil tu kena ada dengung macam tu سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أربابا فقولوا اشهدوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون lagi cukup tiga Qul ya ahlal kitab تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء سواء بيننا وبينكم kita wakaf itu tentang sawak na. Ha. walaupun sebab kita nak baca panjang dah tak boleh kita wakaf situ ta'alau ila kalimatin sawak ambil balik سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ayat ini Allah suruh kita ajak orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani kepada satu slogan yang sama Depa pun ada Rasul ada kitab orang Yahudi kitab dia Injil atau Taurat orang Nasrani kitab dia Injil Nabi Depa Musa Isa kita orang Islam Allah suruh Allah suruh Nabi Muhammad ajak Depa ni kembali kepada suatu satu apa Satu prinsip iaitu kalimatin sawa' bainal la na'budu illallah iaitu kita ni tak akan sembah selain daripada Allah ni orang Islam Nabi disuruh oleh Allah ajak Yahudi ajak Nasrani supaya jangan sembah lain pada Allah wala nusyrika bihi syai'an kita jangan syirikkan Allah dengan sesuatu satu wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kita jangan duk puja sesama kita angkat puja sama manusia sampai jadi Tuhan tak boleh Allah suruh Nabi ajak orang Yahudi kepada prinsip ini prinsip bertuhankan kepada Allah tidak syirik tidak boleh puja memuja sama kita tak boleh hampa puja Nabi Allah Isa sampai kata anak Allah mana boleh tak boleh baik Muhammad itu Allah suruh baik kalau depa tak mau Muhammad ha ajak juga depa tak mau fa in tawallau kalaulah depa berpaling tak mau faqulu syahadu hang kata kat depa naik saksilah kamu bianna muslimun kami tetap Islam tak akan ikut kamu kamu tak mau kamu punya pasal tapi kalau kamu mau kembali kepada prinsip tadi okey kita boleh bersatu tetapi kalau kamu tak mau kamu punya pasal kami tetap dengan Islam ni tuan-tuan ayat ni tegasnya Nabi Ha, mari kita baca tengok terjemahan dia katakanlah wahai Muhammad wahai ahli kitab ahli kitab ni Yahudi Nasrani marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu apa dia? iaitu kita tidak menyembah melainkan Allah kamu pun lagu kami pun lagu ajaran kamu pun lagu ajaran kami pun lagu dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun kita tak sekutukan Allah dengan satu-satu apapun dan jangan pula sebahagian daripada kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan jangan, jangan, jangan, jangan jangan puja manusia, jangan dewa manusia selain daripada Allah Allah kita boleh puja dia kita boleh dewakan dia sebab dia Tuhan kita baik Muhammad itu kamu ajak mereka bertoleransi tapi atas prinsip tu baik kalau mereka tak mau kemudian jika mereka berpaling enggan menerimanya maka katalah kepada mereka saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami ialah orang-orang tetap dengan Islam kami orang-orang Islam hampa tak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 kata kami beriman dengan Allah dan kami beriman juga kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kami dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dahulu pada kami kami bukan lagu hampa Yahudi kami percaya kepada kitab Taurat tapi sebelum dipindah kami percaya kepada kitab Injil tapi sebelum diubah so, kami yakin itu semua datang dari Allah tapi kamu kitab kami Quran kamu tak mau percaya kami kami percaya semua kitab yang datang dari Allah Bukan cakap Musa saja. Hak Ibrahim ke, hak Ismail ke, hak Ishak ke, Yaakob ke, anak cucu mereka. Yang Allah buat turun wahyu. Kalau benar itu ori, tu atau betul. Kami tetap beriman. Sebab kami tahu itu datang dari Allah semua. Kami tidak membeza-bezakan antara rasul-rasul. Bukan lagu hampa. Hampa percaya ke Isa saja. Macam orang-orang Yahudi. Dia percaya kepada Musa saja. Kak Isa dia tak percaya orang Isa pula percaya Kak Isa saja Kak Musa tak percaya kami la nufarriqu baina ahadin minhum kami tidak ada beza antara seorang pun rasul-rasul ni kami percaya rasul 25 mereka adalah rasul-rasul Allah tapi kamu percaya kat rasul kamu saja rasul lain kamu tak percaya wa nahnu lahu muslimun kami tetap berada di atas Islam ha ni ini ayat ini pun memberi kata dua kepada Yahudi nak abang kata kita bertoleransi boleh beriman dengan kitab mereka boleh beriman dengan rasul mereka tapi kenapa hampa tak boleh beriman dengan rasul kami kerana kamu tak boleh beriman dengan kitab kami ini ayat 163 sekali lagi kita baca Qulu amanna billah وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أسباط ini anak cucu Nabi Yaakob nah. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا أحد أحد dengung tuan-tuan eh لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Ha, tengok maknanya. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Allah suruh kita ni. kita kata apa kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim kami beriman juga dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaakob dan anak-anaknya anak-anak Nabi Yaakob ni Yusuf lah apa ni haa dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa yaitu kitab Taurat dan Nabi Isa yaitu kitab Injil dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka bukan Nina semua nabi-nabi rasul-rasul kami percaya semua kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka sebagaimana kat kamu wahai Yahudi dan Nasrani kamu beza hang percaya kepada kitab hang saja hang percaya kepada rasul hang saja hang bezakan antara Musa dengan Isa orang oh, Yahudi depa Nabi Musa depa tak percaya akan Nabi Isa orang Nasrani depa Nabi Isa tak percaya kepada Musa depa beza-bezakan tapi kita sebagaimana kamu Yahudi membeza-bezakannya dan kami semua adalah Islam berserah diri tunduk taat kepada Allah semata-mata itu prinsip kita ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan baliklah baca ayat ni hafai elok-elok jadikan dia sebagai amalan kita bagi kita bubuh baja iman kita dengan amalan-amalan yang seumpama ini mudah-mudahan iman kita akan subur iman kita akan mengeluarkan buahnya iman kita akan menjadi suatu berapa dia anugerah Allah yang paling berharga dalam hidup kita jadi cakap tu dululah tuan-tuan kuliah kita malam ni insya-Allah kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi kalau ada umur panjang bulan depan bertemu lagi insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wazidna ilma alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhubika min hali ahli nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum